Yo tenía una salsa de soya La quería llevar donde una amiga Preparé mi amiga. Y ya no quería comer comida china, china. Me dio pena porque me esforcé. hacer alguna salsa de soya